Uh, manood lang kayo dyan. natin habang nag-ayos pa sila. Pagkatapos dyan, dito na kami magagawa. Ayan, alright? Update na to sa bahay ni Kuya. Uh, thank you sa lahat ng mga sulit na sumuporta dyan. At yan, basic lang sa amin to. Sulit. Up. Tara, update you late.